O projeto Blind Wiki é uma rede cidadã que invita as pessoas ah, deficientes visuais a compartilhar as suas experiências, opiniões, dificuldades, ah, mediante o uso de uma app gratuita, a app Blind Wiki, ah, que pode ser utilizada para hum, publicar registros de áudio que podem depois são compartilhados e eh, o resto da, da, sociedade pode escutar eh, na rua utilizando a mesma, o mesmo aplicativo. Um, ehm, não só participam as pessoas com uh, deficientes visuais, senão também amigos, colegas, uh, voluntários, não? E assim o projeto uh, é inclusivo também por as, uh, os encontros onde eles decidem os temas a tratar, propõem, debatem e decidem os temas que depois serão desenvolvidos nas suas publicações. A proposta do coletivo Blind Week Brasil é levar esse projeto para o Brasil. A gente vai começar primeiramente em São Paulo, tendo a Paulista como eixo principal para esse mapeamento, onde os participantes vão poder narrar as suas histórias desde a sua casa até um ponto de, específico na Paulista. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa, eles vão decidir em planejamentos, onde eles vão depois mapear o resto da cidade. Na verdade, a intenção é plantar uma semente para que esse projeto possa crescer pela própria comunidade. Apesar de ser um coletivo internacional, o Blind Week ele trabalha com um conceito novo que o artista está inventando, que é o Human Specific. Trabalha com as pessoas de cada local. O projeto, a acessibilidade é uma questão muito importante para o Brasil. A gente tem muitas carências em termos de acessibilidade e a inclusão da pessoa com deficiência, e é por isso que a gente acha que esse projeto é um projeto muito importante para a cidade e para o país.